Con Radio y más unidos que nunca, llegaremos hasta el fin del planeta. Con Radio y más unidos que nunca, llegaremos hasta el fin del planeta. Proclamando el nombre de Jesús, el que se adora en el cielo y la tierra. Proclamando el nombre de Jesús cielo y la tierra. Radiput, radiput con Jesús. Radiput, radiput con Jesús.